je domaće radine. Da domaće. Nema što ni spisano, ni podavu, gdje ovo ovdje nego. Vidio maš na ovoga koliki, pogledaj ovoga. Evo i ovdje maš. Kupus.